akaza nubwo yaba yaramaze kurungwa n'abagabo magana arindwi kandi umuntu arambwira ati ngewe abagabo bake bangiye hejuru n'umuriyoni yarababaze ko yagiye yandika umugabo umurongo yagaca akarongo kamwe ko yongoye n'abagore n'abagabo igihumbi abagabo igihumbi susa ahubwo ijana ngo ijana ngo urasara eh. ni ijana bavuze eh. urasara urasara ariko ntabyo nzi barabeshya uyu mukobwa arambwira ati ngewe ko nasambana naca akarongo aza kubarasangana uturongo miliyoni yo gutabagaza ahubwo ngusigira z'urujerire ngusiga isusu ibisusu bigenda kumana ivu ngufise ngo ibere ngo uragira sekise ngo mbese umva twiringire kirisito aduha amahoro y'umutima atwubakira izino ngo turimo kuko atadukingirije mama yake na mama hari abantu wowe uhora uburakaye uhora ushavuye hari abantu bazi surere inshuti hmm. yanjye azi gutwenga agatwenga koko nawe mwarage asanze ushavuye ndeka wiriwe makura mva ko iyo uvuye ntibiriwe <laughs> none urabona ntiriwe eh. reka mbwize mm, ngo kubera ngo ufite izuru ngo nicyo gisusu hari umuntu afite ikindi gisusu kirengejeho imetero zawe zibiri aho ngaho eh. mwana mbyirekanyera ngo nkungize umukobwa mm. koko ngiye sanga ndi umukobwa <laughs> reka mbyumire nasanze undi mukobwa none ngwe nazibariza <laughs> zabaze mushumba nkwifuriza ibihe byiza ngo usuhuze aho uherereye hose wumva ikinyarwanda mm-hmm. turakwakiriye twifurije kugubwa neza mu buzima bwawe bwa buri munsi twifurije kwakira yesu kirisiti umwami n'umukiza harakubera umuyobozi mu buzima bwawe bwa buri munsi turakikwifurije kutangiye useka kuko mbwiye abantu ngo mbifurije kwakira kirisito uri umusiramu se umusiramu imyaka tubanye ntabwo uzi ko kuko mvuze ngo nifurije abantu kwakira kirisito umwami n'umukiza nkabona uratwenze ni ukubera nyine namwakiriye nyine nkamubona mm, uraye ko abandi nabo bagiye kumwakira cyane mm, umuntu utaramwakira se ubundi bamubwira iki umuntu utaramwakira ubwo afite ahandi hantu azoje aje sindimo mm. namwifuza kumwakira mm. eh. ubundi se kwakira kirisiti ubundi wigeze ubona hari inyungu zirimo zibamo nyine upfana mm. na kirisiti ukazukana nawe sha iyo upfanye nawe uri umukobwa uzukana umugabo mm. <laughs> iyo upfanye nawe wambara ubusa urabona imyenda yo kwambara upfanye nawe uri umusoro uzukana umugore mm-hmm. nuko bimeze bivuze ngo kirisiti we wapfuye akazuka n'abandi bose bapfuye bagapfira muri we nyine uzukana ibyiwe byose mm. yesi reka dutangiye tubwira abantu ngo ntibakire kirisiti n'umwami n'umukiza ibintu biraza kuza kugenda neza icyo wabuze uraza kuza kukibona ushatse kuvuga yuko reka reka ntangire nkubaze ushatse kuvuga yuko abantu bakiriye kirisiti se nta bakene babamo <laughs> ariko rero eh. kuba umukene ni eh. kimwe no kubyakira kwakira ubwo bukene bwawe eh, eh, n'ikintu eh, abanyarwanda baravuga ngo nta kabi <laughs> shabyo rero uri umukozi w'imana nta abakozi b'imana nabo navuga imana bakagenda bahengama n'inkweto ariko bagakomeza kuyivuga kandi yesu yaravuze yuko kandi y'ubuzima bwo kujya no guhaga no kwambara hari ubundi buzima kandi yesu yaravuze yuko turi mu isi tuzongererwa harya ngo tuzakubirwa inshuro zingahe ntibari ijana gusa ah. ubwo ngubwo ntitutabibona <laughs> nzourana nzoshingurubanda uramutse uburanye kuri na yesu wazabona ijuru bari postinze abandi kuri WhatsApp ubwo wazaribonera wazaribonera mucumbi wawe ribayo se ribayo mu rugo ni mu ijoro rito none yose dutangiye tuvuga ngo mu rugo ni mu ijoro rito ubundi ni iki kintu kandi nka mama pasiteri gishobora kubuza umuntu ijoro rito ry'urugo cyangwa gishobora kuba cyatuma nk'umugore yirukanwa mu rugo harimo n'abantu uratubwira impamvu kwanza impamvu ituma ishobora kuba yatuma nk'umugore ava mu rugo cyangwa ava mu ijoro ritoya ni ukuba hari ukuzimu nijoro <laughs> ubwo rero uvuga ko hari urugo rumeze nk'ukuzimu se cyane ubwo <laughs> rero hari umuntu aba ari mu kuzimu akagira ngo ari mu ijuru rito mm. kandi ari ikuzimu mm. yakwisobanurira ko ari mu kuzimu agasohoka mm. niyo waba uri umukozi w'imana ushobora kuba washaka mu rugo rubi ukaba ufite ubushobozi uburenganzira bwo kuruvamo koko abapotere wakumvishe uretse ko ntabadondagura barushenye nibangaye koko koko umugore akakuzengereza cyangwa umugabo akakuzengereza rwose ukaruvamo ariko ese ibyo bintu birakwiye wapi ntabwo aba yakoze ya mpano tuvuge ngo twihanganire ibitugerageza byose aba yananiwe mm. icyo nabonye cyo yuvuye uvuyemo uba unaniwe mm. sinkubeje mm. bisaba ngo wihanganiremo ariko nanone hari igihe wihanganiramo wa mujama akaza akabwira tumva ntabwo ubona ibyo ndakora ko ntagushaka none iyo umuntu atagushaka cya wigira ku mana none iyo umuntu atavuga ati jyewe ukihangana ukihanganira ubwo busambanyi ukihanganira ubwo buyererezi ukihanganira uko gukubitwa uretse ko hariho abagore iyi saha bakibahanganiye kukubitwa akareka ntabwo babakubita bavuga kweri ribusi ribu ibiri ku muryango hari kamera yadushyize ukavuza induru ugatabaza <laughs> hama hari abagore badutabaza hanyuma ubwo ngubwo <laughs> agafunga umwuka cyane oya barahari barahari nyine hari abagore n'imisi ni ba mutima w'urugo abo rero eh, ni ba mutima w'urugo rero nari hari abagore nanone umugabo akujya urushe kuri ribu wowe ni umutima w'urugo uwo <laughs> nguwo kabisi umugore ujyana umugabo we muri ribu ni mutima w'urugo shira muri iyi minsi abagore nyine bihangana barabuze n'abagabo bihangana barabuze ubundi mu minsi heza umuntu umugabo araguca inyuma ntabwo ari cumi kaganda yikomeretseho umugabo araguca inyuma kera nyine ba mama ko nayo ubona nabibona iwacu muri karitsiye mm. aho nawe ugaca wirukanka kugira ngo abantu batabibona aho muri ko murasambanye niba bababwiye umugore agashyize n'igitenge akagukingiriza akagufuka ahantu hose kugira ngo umutani ntibabone ibintu yari arakora cyangwa aho bari bari kumwe mm. ariko yo agufasha televiziyo atahamagara eric yemeze bitetse papi papi nyaruka papi kuri bitiyenti <laughs> papi nyaruka ibintu hahiye cyane cyane bagiti ehe hahiye gitumo ati <laughs> shambwira rero muri iyi minsi none hmm. twagombye kuba ku muco wa kera tugatwikira abatwari bacu cyangwa abagore bacu ariko ubu mugabo akubonye wasambanye none kibabaje umugabo iyo umugore abonye umugabo yasambanye aramubabarira hmm. cyangwa se eee eh, aramubabarira eric hmm. cyangwa se akitwara agakenyene ntabivuge kugira avuga ati umugabo wanjye gutya na gutya ariko nyine hari ababivuga n'abatabivuga ariko umugabo asanze wasambanye iyo bavuga ati jewe sinzongera guca aho baciye sinzongera kuhaca akabwira ese wawe akabwira amawe kandi nawe hari aho yagiye gucisha we warihanganye bibiri ivuga gute ku mugore wasambanye yo ngo ni ukumusenda <laughs> ndatsinzwe ariko nanone umugabo wasambanye se ubundi kuki nta kintu bivuga ibaze shango nta kumusenda ni ukuri ubwo ibaze imfizi ntiyimirwa ariko ariko tuba dusaba kwihangana mm. eh, niba buri mugabo wasambanye cyangwa umugore basi ukamuhabarira kubera ko turi mu isi nyine dufashe igihe mu ntambara akamuhabarira mm. ariko rero muri iyi minsi dufite ya y'abadamu uvuga ati sheri wanje byagushikiye taha uca uhagarara ukifata hasi uratumva mm. tumva nkubwiye ngo ba korode barahari ba erike barahari umva genda nzobona abandi oro kinabonye maze kubona kandi nize ku bantu benshi ku bantu nagiye mpura nabo ntucuvuga ngo kubera ko ngo ngo ni jewe oya je ndabireka mhm. ariko iyo ugiye uwo Eric usanze uvuze Claude n'abandi n'abandi cyo abantu baribaza ngo uko bamvuze Claude we kubera ngo ubushize namuvuze mu kiganiro mm. yo urazi kubera iyo mpamvu ariko niba kantu ka Claude ugomeze uzanamo turaza kuza kugagaruramo n'ubundi oya urumva ndakubwira ushaka kugenda kuri uwo mukorode cyangwa uwo mu erike yewe ndakubwira ugasanga ebana wase wase wase umuntu adaha ukazana umuntu anya mu buriri mm. eh, niko mu kindi mm, ngo wakabisura ukazana binya mm, wirukana umugore uguguna igufa ukazana urimo irabungure eh, eh, iki ni nuko rero bimeze mu by'ukuri tubagombye kwihangana nimba wabonye umugabo asambana ukamutwikira ariko muri iyi minsi abagore yo turaguruka mm. ariko uno munsi tuje muri cya kiganiro iki kiganiro niba tuzakita kumena umuceri ntabwo mbizi ndashaka kumena umuceri si ubundi urabizi wapi kumena umuceri ntabyo uzi ko uri kurawugosora ukameneka kumena umuceri ni ukuvugisha ukuri eee nayo ubona kuwugosora ukameneka wapi mvugisha ukuri amenya umuceri nta kintu asigaje Eh, sha genda gisigaza mm. uno rero nta kintu turi buze kuza gusigaza genda gisigaza da mm. ese ah, hari twari tumaze kuvuga ngo hari ibintu bishobora kuba byatuma umugore ava mu rugo nko kuba yasambana ariko dusigaye tubona ingo nyinshi zishobora kuba zisenywa no kuvuga ngo umugore ngo ntago ngo anyara umugore ni ikinyarwanda ni izirwanda barira mm. abarundikazi se ntabwo byo biba <laughs> oya nibyo ngibyo kuko ni ukuri ukuri erega kariho karavuga ngiye kuribaza mama pasita kandi si umugore se cyangwa si su harya mu kirundi bavuga ngo umunsi sinakubwira ngo waje wanyeye itabi ariko sinzi ikintu wanyeye ntabwo itabi ngewe narakijijwe nakiriye kirisiti umwami n'umukizi kuko ntabwo ndi icyapa nyine ntabwo bari kubivuga muri iyo saze ngo iki ngo iki koroha turi bubahe koroha usanga ikatingi twari bubahe kuvuga koroha toroshe yakoroha no kugira uko ubigenza biratandukanye icyo kintu sishobora sinzi ariko ubundi tuba tugomba kwihangana byo kuvuga ngo ngo ngo umuntu ngo ntabigire ibyo ngo ntiyoroshe ngo ntagire iki ibyo ntibyagoye kudusenyera mu twagombye kwihangana kubera ko umuntu afata icyo imana imuhaye n'imana yaraguhaye umufasha ni nk'ahandi ugera no mu kihe runaka ugasanga umutware nyine hari n'andi muhanda bavuga ngo umuntu avuga ngo umumapasiteri ndagiye umugabo kubera ntabishobora sinzi sinzi ikintu gituma umuntu agenda bureba kwihangana ibyo agezaho umuntu uvuga yuko ngo umugabo we atabishobora ntiyaba hari ahandi yaba yaranyuze wowe wamenye gute ko atabishoboye bivuga ngo hari iyindi ese yindi wakoze yo mu gahinga ko atabishoboye hmm. si ibyo rero ahantu uvuga ko uba waragutse kabisa urabaye ikirombe <laughs> yarindago oh, ni muri sisiteme ntabwo ari sisiteme ntabwo ari ikindi kiganiro ariko uku ni ukuri kandi ni ukuri kuriho kandi kuri gusenya ingo nyinshi nyine kuri kurasenya ingo nyinshi erike ukumva umugabo araje ariko n'abagabo babigira imana ibabarire mm. ngo wese ngo utari nka kawudesiya ngo utari na nkano shana kurya ibintu si byiza nyimba wayo ugasanga amageza kwa makuru atameze neza mm. basi numa basumire nk'umumotari ava muri resitora akaza gutwara umugenzi umugenzi ntamenye ngo avuye kujya cyangwa ntavuye kurya arihanagura ku munwa gutya mm. ibiryo ntabisige ku munwa akaza gutwara umugenzi w'umugenzi akagira nyine ngo ari gukora kandi avuye kurya mm. mera nk'uwo mumotari rero vurema mana sinzi ko nabi ubwo se reka nkubwire umugore n'umugabo baba bashobora bigenze neza nk'uko imana ivuga yuko cyangwa bivugwa yuko umuntu agomba kuramo mushakanye mufite nk'imyaka makumyabiri n'itanu Mm. muragiye muraramye wakihanganira icyo kintu kurinda ugeze mu myaka mirongo irindwi eh, kugeza igihe imana izogutabarira bidakunze se nyine ugapfana nyine ugapfira mu mwuka kandi hari aho bishoboka samuneri njya mu mwuka ni cyane guma mu mwuka ngo ntuwuvemo reka ngaho umaze kugana ntabwo umwuka reka turi abantu umwuka ahura n'ibyo bintu nshuti yanjye mm. aho bishoboka se uramutse ugiye shamana n'ikigeragezo umve reka mm. gusa hari n'abagabo bagira ingeso hari n'abadamu bagira ingeso ya dayeri mm. bavuga ngo jewe ngo jewe runaka ngo umugabo ngomba kumusuzugura ngo kubera ngo icambere ngo jewe ngo mva ngo jewe ngo jewe ngo aramusuzugura gute ngo ntiyona ngo icambere ngo jewe ngo nduzuye ngo ibintu byose mm. ngo ndoroshe nyine sinavuga gisho kintu wavuze <laughs> <laughs> ngo ndoroshe ushaka ufise ahantu ugeze uko koroha kwawe eh. ariko hakaba n'uwundi ari kuri revo yindi eh, yo koroha kundi utashobora yo iki ni ikinyarwanda kunyuza imbabarire jewe ndacyari umunekazi eh, mm, yo mbabarira gusa icyo nakubwira cyo ibyo ntiratanawe yo gutako gutabagaje yo gutabagaza ahubwo nkusigira urujerire nkusiga isusu ibisusu bigenda ku manivo <laughs> ibisusu birarutana <laughs> bigenda ku manivo inshuti yanjye mugore mwiza umukobwa mwiza mm. cyo avuga ngo usiga isusu yo hari undi afite ikidenzeho gato <laughs> noneho wowe hari n'undi afite iki big umva munini kabisa mm. ntabwo ufise ngo ibere ngo uragira sekise ngo mbese umva twiringire kirisito aduha amahoro y'umutima atwubakire zino ngo turimo kuko atadukingirije mama yake na mama hari abantu wowe uba uhora uburakaye uhora ushavuye hari abantu bazi surere inshuti yanjye azi gutwenga agatwenga koko nawe mbwaraje asanze ushavuye ndeka wiriwe makura mva ko iyo uvuye ntibiriwe <laughs> none urabona ntiriwe reka eh. mbwisukure mm, ngo kubera ngo usize urugo nicyo gisusu hari umuntu afise ikindi gisusu kirengejeho imetero zawe zibiri aho ngaho cyane eh, yo mana yanjye agenda agaca bujagire umugani w'abanyarwanda ngo bujagire akafukama akagira gute nakwambi mm. cyenda guhanuye akantu gatonya mm. Eh, bikomeze kuri kirisito ubundi uce bugufi muri urwo rugo rwawe wihanganire ibikugerageza byose nimba ari ibi bintu umugabo adashoboye kugukorera mm. uzabona ingororano yo kwihangana ariko erike kwihangana imyaka itanu mm. biragoye muri iyi minsi kwihangana kuva kuri vensenke umubare wawe kugeza kuri senkanta mm. rero ni ariko se eh, nkawe nubwo uri mama pasiteri ariko hari ibintu byinshi tugenda twemera tugenda dushobora kuba duhuriyeho nk'abantu burya n'iyo umuntu ashobora kuba ari umukristo cyangwa ari umukozi w'imana hari ukuntu ashobora kuba yemera ukuntu yavurwa ko hariho ibyitwa nk'imiti bashobora kuba bakoresha ntabwo bantu bayikoresha nubwo ari abakozi b'imana ibintu bikagenda neza aho kugira usenge reka rero imana ishobora ibintu bidashoboye mm. ibintu twe tudashoboye irabishoboye icyo gihe urasenga imana nyimba ari uko koroha imana ikabizana mm. ndakubwira ishuri cyane nyimba ari ariko ukuntu utabyibushye je muri demire kenzi demire sezi nari ibiro mirongo ine mirongo itanu noneho ufise ibiro mirongo indwi ubu naronze ariko nahorana mirongo indwi na na bitanu rero bishatse kuvuga iki gusenga nibwo buzima gusenga n'imibereho iriya miti uvuga ngo batanga irahera ariko kirisito ntazahera ku buzima bwawe iyo yazanye ibyo bintu aba abizanye imana iyo baguye ku icyo gisuzuguro ibigikuye rero habaho bigomba gusenga nimba uri umugabo ukaba udashoboye ibyo umugore akeneye ugasenga ukabwira imana ngo none <laughs> eee eh, ati mbashisha amana umugore wanjye mbese mm. atebere <laughs> nawe mbaga ntibigira agateka nyine mana mbashisha ariko inzira igisubizo si ukujya gusambana ushobora no kugenda nawe ugasangana n'uwiwawe mm. ushobora no kugenda ku yundi nawe ugasanga nawe ni cya kizina niba bakita gute kizina cy'urwanda wapfuna niba ngo ari urutare niba ngo ari iki ikintu ntukivuge ni uko ugasanga ni ikibazo ariko imana igukingirije yo guha ubuzima buzima hmm. nta kintu na kimwe uzoja kurondera ku muntu ndakubwiye ikintu wapi gira imana igukingirize imana ishobora ibintu byose hmm. cyo kugenda ngo ku mitingi iki ngo kuvuga ngo ngo ngo ngo nzopfa gutya ngo ntibishoboka imana ihindura ibintu byase guhinduka yashyizeho icyo gihe cyo kuba muri kumwe mm. niyo iguma no gushyira izi ko byose bishoboka izi ko um, sinavuga ko muteri ngo ni ngo ni ikigeragezo cyawe ko muteri kubera ko imana ihindura ibintu byase guhinduka si ibyo mm. ibyo dushoboye twirabishoboye nimba ariko imana yamuremye rero izi ni ibyo yahindura akagira ngo wa mugore udasambana cyangwa wa mugabo udasambana mm. ndabisobanuye neza nubwo nayo ifite isoni ariko niko bimeze <laughs> wari isoni ariko ariko ariko alicia icyo kintu ni ikintu abantu baba bagomba gusobanukirwa neza mbeho yesu wese ko yabitugabije iyo abyihora ntatwereke inzira y'aho bica mm. uretse ko yabitugabije akatwereka inzira n'ingene bivamo n'ingene bihura mm. iyo dusanga wowe nta n'ikintu kimukoresha ufite mm. mbese ugomba kuba ahuriye rike ntitwari kwihangana nta niswe wamwegera akamupfumbata bikavamo niba twarasanze akaboko gasuhuzanya <laughs> erike rero eh, oya ntabwo ariko eh. byagombye kugenda mm. anyway reka twigire ku yindi topiki iyo ngiyo ndumva mama pasiteri alicia hari ukuntu ayisobanuyeho niba warashatse umugore ugasanga ntako uko wabitekerezaga siko bimeze <laughs> ihangane musenge reka tubizimize ah, cyangwa ugasanga ntiyoroshye umugore wawe cyangwa ugasanga umugabo wawe ntabwo ashoboye nk'uko wigeze guca ahandi ugasanga ba barashoboye niba ari iyo minota ingahe ingahe ugasanga ntibihura ariko reka twigire kuri indi topike ese mama pasiteri hmm. ku mukobwa hari abakobwa baba baraciye nko ntabwo twavuga ko ari ingeso nziza cyangwa ibikorwa bitari byiza wenda nk'iby'ubusambanyi like noneho akaza nyuma kuba yakizwa akaba umukozi w'imana akabasha kuba yanabengukwa n'abandi basore akabasha kuba yashaka ariko ni wa mukobwa wamenyereye kuba uh, yaryamana yaryamana asambana n'abagabo eh, benshi eh, nk'abagabo nka batanu wenda ku munsi eh, ntabwo bishoboka n'abagira cumi da wowe nguwo w'icumi kuko hari umukozi w'imana wigeze gutanga ubuhamya yuko yageganyirwa wenda barenga umunani reka dufate uwo urugero rw'umukobwa ushobora kuba yarabashaga kuba yabasha sinzi gusipuruta abagabo umunani ariko akabasha kuba yagira igihe agashaka umugabo ese uwo mugabo bashobora kuba bagira uko bigenza nk'abashakanye akamuhaza umbajije ikibazo gikomeye oke kubera ko nyine imana mhm. hari ukuntu iduhindura mhm. ikatugira abashasha nyine ikatugira inkumi ese <laughs> mva ko mvuga ngo ndi inkumi ya yesu mhm. imana mbyirikanyera ngo nkungize umukobwa koko ngiye sanga ndi umukobwa nasanze ndi umukobwa none ingwe nazibariza <laughs> zaba zimushumba ariko rero muri makenya ntaguciriyemo ntakubeshe hari ukuntu nyine umuntu agerayo nyine deje urumva ko aba yaranazirusha aba yararusha mm. abo bagabo oya aba yararushe aba yararusha abo bagabo mu by'ukuri niyo mpamvu nyine niyo mpamvu n'umugabo nyine amutosha kuba yararambye uh-uh. icya mbere hari umuntu abantu basambana ku ince zitatu mm. umuntu aje gusambana kubera ko afite ingeso uyu muntu nubwo wamuha miliyoni nubwo wamuha amazu agerekeranye mm. gusambana ntiyabireka mm. kuko we umwuka wiwe w'ubusambanyi asambana n'abantu benshi cyane aba yumva niba abonye imbagare nka erike yumva yamukorakora yumva nyine bose sambana uyu muntu rero bwamuha miliyari ntiyabireka kuko afite irari ry'abagabo cyangwa iry'abagore kubona umukobwa wese wateye mekapu ufise ibisusu utabifise wese akumva ayo musambanyi mm. uyu rero icyo bakora cyose ntabwo yaza kubaka muri urwo ngo bivemo mm. uwa kabiri ni umuntu ufite ibibazo ari naho abantu benshi bari byo kuba afise abana ntashobora kuba ntashobora kuwuronka ibibahagije ntafise umuryango n'abafise nabo ntibamufasha akavuga ati rero reka ntungwe nayo nameze jewe umwana w'abaki reka niyaranje ku mubiri wanjye ariwo ndandaza mm. uyu rero ni wa wundi ashobora kuronka umugabo akaza n'ubwo yaba amaze kurongwa n'abagabo magana arindwi kandi umuntu ati ngiye w'abagabo bake bangiye hejuru no muri n'umuriyoni yarababazi ko yagiye yandika umugabo umurongo yagaca akarongo kamwe kuyongoye n'abagore n'abagabo igihumbi abagabo igihumbi isusa habwa ijana ngo ijana ngo urasara eh. ni ijana bavuze eh. urasara urasara ariko ntabyo nzi barabeshya eh. uyu mukobwa arambye ati jyewe ko nasabana naca akarongo aza kuba arasangana uturongo miliyoni <laughs> <laughs> n'uturongo igihumbi timajine igihumbi mm. eh. none se ubwo ngubwo ubwo yabasha kuba yahaza umugabo wiwe wenda niba abagabo n'ubundi bijyana no mu masengesho nka cya kiganiro n'ubundi twakoze ubushize ni ukuvuga ngo uwo nyine uragerageza bisa nyine ngo abone nyine abibashe atari muri abandi twego turavuga umugabo wibashe azi ubundi ni umugabo umeze gute ni umugabo nyine ndabizi se <laughs> ntabwo mbizi ni umugabo wabasha kuba yo twumvaga ukaba nyine saa nyine ukumva nyine kunyuzwe nyine ko nazumva unyuzwe nawe uwo ari wese akunyuze akugerera ku nzoka ariko ntabyita <laughs> ariko sisiteme niyo ngiyo nkubwiye mm. eh, yarambwira ati igihe rwose igihumbi barandonga ubu ngubu nyine yanyuze eh, ashobora sibye kunanirwa yuko yananiwe cyangwa yarambiwe eh. ubundi mu by'ukuri abanyuzwe ubundi yararambiwe ntabwo yanyuzwe eh, yaba yaranyuzwe ntabwo ari kongera gushaka umugabo <laughs> ya yaravuze ati eh. rero ziriya zindi z'abantu biriya bindi bari abagabo bandi bazabanjagarazaho mm. ndabaretse fashe desiziyo mm. yo gufata umwe mm. bivuga ngo bose igihumbi ntawigeze ntiyahaze n'ubu aracyakeneye aracyakeneye n'ubundi eh. ntabwo n'ubundi akaboko kajya kareka gusuhuzanya ariko tutasuhuje n'abantu eh. <laughs> ariko barabizi neza ko tubakunda turamutse abantu bose badukurikira bose kuri diyo tv imana ibamugisha mm. ndacyari wa wundi nk'umuya yesu alicia ku batari banzi imana ibagurira imbago mwese ndabakunda mm. ni uko bimeze mm. ariko Alicia reka tugane ku musozi w'ikiganiro cyacu nubwo tubasuhuje turi gusoza ariko n'iki kintu wabwira umugabo wumva yuko umugore we kuba atamunyuze reka tuze gukoresha ijambo ryo kumva yuko atamunyuze hmm. n'iki kintu wamubwira tutitaye ko ngo ni umuntu ukijijwe cyangwa udakijijwe n'undi ni ukwihangana kuko kumuca inyuma ushobora kugenda ugasanga ushaka kuzunguka ariko abagabo batanu ugasanga bose nice kimwe hmm. bose ugasanga nice kimwe ugasanga ntaruka nta mutabi byose ugasanga ni ibitabo gusa hose harafasha cyangwa ugasanga hose ntari ko haragufasha rero icyo gihe rero sha sinzi uko nabyita pe icyo gihe nyine urihangana hari n'abantu bagira imyaka yo kubaho babona abagabo bitavamo <laughs> ntabwo babona abagore bitavamo niyo ni karande pe sinkubesha bagomba gusenga iyo karande igacika ni ukuri kuri umukobwa mwiza ukaguma wipfuza umugabo kandi umufise abakobwa beza se ubundi babaho yewe barahari bafite ibisusu umugabo ukamubyimbana ngo ufite igisusu ngo ngo ngo uratwika kandi hari utwika ukurenza ariko hari abantu abanyarwanda harimo abantu batasobanukiwe ubundi igisusu ni iki ni ikibuno eh. eh. dukoresha ijambo rero ngo abakobwa bafite amabuno manini eh, rero ukiyemera ngo uce ngo umugabo ntiyona akabundi afite nivi ikurenze icyo gisusu bavuga yamuraba kandi nawe gifite aho arakubwira ngo sheri nuko ino si ufite ngo isusu wenyine ngo kwese ngo bigera kubeshya yageze n'imbere gatabona ikindi gisusu nuko n'abakozi b'imana bihangana nabo barabibona baba batiye maso yanjye maso uramenya tumbira mu ijoro tumbira yesu wenyine niyo gisubizo maso we sinzira mm. eh, twese turabibona rero mm. twese twanafata amabogari twanafata iki ariko twasobanukiwe ko twafata abagabo banini barebare bagize gute eh, ariko boga niwe yesu niwe ewa eh, niwe supasita nyuma y'abandi bose ngo ibogale ni yesu cyangwa inkumi nziza ifite ibisusu byiza ni yesu abagabo barakwama yesu agira isusu kandi wavuze yuko byose yesu ari byose <laughs> ni ngo nitukurikira yesu azatubera eh, uri umusore azakuviramo umugore mwiza nukurikira yesu uri umukobwa azakuviramo umugabo mwiza kubera ko niwe aduhesha ibintu byiza rero yaguha umugabo utazongera kwicuza iyo guha umugore utazongera kwicuza uretse ko yanahindura n'umugore wa ofisi akamugira umugore wifuza kuko niba nkubwiye ko nabise mirongo ine na bitanu nkaba naraduze nkaba ndi kuri sebutansenke antuko umuntu yambona muri karansenke aranyipfuza umuntu inshuti yanjye agera hano ngo yarabonye abagabo benshi abasore abavuga ati kariya ndagasambanya ariko sinakajana ibyo nifuza ntabyo gafize icyo gihe rero iyo uri kugenda ku etape kuri etape etape ku yindi ugenda ubyibuha iyo akubonye waragize ubundi hari umuntu aba yonze ubutari bwaramwishe n'ibere rikanyika mm, ukaza kubonana ibere rigereza igisigereza semwa byagenze bite agace itangura kukwifuza nenge n'abagabo benshi na benshi cyangwa abagore urabona umutipe yarakubiswe ari mu cyaro mm. abakobwa uraje baraje i kigali ubonye umutipe yarakubiswe ari mu cyaro ntumuremeye cyangwa araguteretse ngo ah, nk'umukiye rwose ngo ngo ntumuke waza kugira gutyo ugakata hariya ntuzanyame josi cyangwa iremera gare yakoze umubiri n'ikofi ngo niko noneho ngo ubu byavamo ntabwo mm. byavamo <laughs> ubu noneho yabonye abandi bademu batatuma gutwara mm. si ibyo rero umutipe akaba yarakwase ngo gatonya ntuzabyibuha abona bitazabamo akaza kukubona noneho umugabo noneho yaragukoze mm. defushe cyangwa nawe ubwawe ukikora ko ndahamya neza ko abagabo batari bagira neza abagore gusa ko hari abagore b'intwari kazi tuzakivugaho nkunda kubivuga muri mukobwa urashoboye barabizi kuri ndiyo tivi hari abagore babasha kwimanaginga bakigira beza batabishyizemo n'abagabo cyangwa eh, ibindi bintu badasambanye mm. bagafata intoki zabo bagakora bakarondera amafaranga bakigira neza bakambara neza nta mugabo ugizemo nta mushuti nta mudaya nta so rero imana nkumugisha abagabo bihangana n'abagore bihanganira kubigerageza barimo akaba atihangana namwe sinabaciraho iteka ni uko nyine imana yabigenje reka tugushimire cyane rero kwitabira ubutumire bwacu eh, namwe murakoze cyane ndabashimiye ndetse shimira none mugenda mukora subscribe na share na comment imana ibaha umugisha hmm, so, so.